anashuka dereva anaitwa Kasim Singa, ni mwenyeji wa kule kule. Bwana mimi kutikavu kanikodi na ndonga kijiji kimoja kinaitwa Temo, naenda kuchukua kuni zake tupeleke Buguruni. Watu pale kimya, kumbe fulani ndio mbaya wa kuti. Kijiji kimoja Mzenga panaitwa Mtukula, mpaka leo huyu bwana simsahau. Tena nikipitaga pale nakuta nyumba yake imekuwa kwenye hali ngumu, anasikitika tu kusema ah, namwachia Mwenyezi Mungu. Basi mimi nilipotoka kule, bale mbaba yangu nikaenda nikamweleza yote, akaniambia bwana, mimi nakuomba Hebu jaribu kwanza kuacha biashara, achana na mzunguko wote, kuzurura mara huku mara huku mara huku mara huku, na kuomba. Hebu kaa tu kama binadamu wa kawaida tu, ufanye shughuli zako za kawaida. Nikasema baba, mimi sasa hapa Dar es Salaam kukaa tena basi. Kwa nini? Kaambia hapana, ngoja nitoke nje hapa. Kaniambia sawa. Mimi nikatoka zangu hapa nikienda Iringa. Nilipofika Iringa nipanda gari ya IT shilingi elfu mpaka Iringa. Nilipofika Iringa ninapokwenda sipajui. Yaani kama nimepagawa na maana mtu ametaka kuniua. Wewe unafikiriaje? Mawili yashanikuta. Wamenipiga mapanga na huyu amenipiga mapanga. Nimeenda Buguruni na nachukua gari kwenda kule nataka kuuawa tena. Isipokuwa Mungu kajalia ndio nimekimbia kwa staili hiyo. Kwa hiyo hapo kidogo akili kaanza kuchanganyikiwa. Nikamwaga baba, mimi ngenda zangu Iringa. Ninako kwenda sipajui. Sijawahi kulala kama wewe unalala mpaka asubuhi, unaamka unachukua mswaki unapiga, unasukutua, unatoka nje, unavaa ndani, unaendelea na kazi. Mimi sijawahi. Kaanza kusimka macho akaanza kama anataka kutoka machozi. Nilipoangalia hivi nikaona watu kama saba wamevaa nguo nyeupe sanda. Ila Iringa kuna shemeji yetu ndio kwao, yeye mwenyewe yuko Dar es Salaam hapa Tabata, anaitwa Mlambwa, ana gereji pale Tabata anatupaga histori kwao Iringa. Basi mimi nikaondoka, nafika kule Iringa ndo nampigia simu shemeji anielekeze kwao, ananiambia hapo ulipoficha ufika uwanja Samola Iringa, ulizia magari yanakwenda Mauninga yanapanda hapo saa tisa, nafika kule kama saa moja. Nikaulizia, nikayaona, nikapanda gari ile kutoka pale kwenda huko elfu sita nikafika huko Mauninga, nikaulizia kasimu, nikapokelewa. Shemeji akawapigia simu, huyo shemeji yangu mwacheni kwanza apumzike. Nikakaa kule miaka kama hii miwili nashughulika na shughuli za kilimo na wale wenyeji, kupalia mahindi, kupalia karanga, nikashughulika nao vizuri. Nikatoka nikaja zangu Bagamoyo Kiwangwa, nikawa sasa mkulima sina hela sasa, mwelekeo ushapotea, nalima vibarua, eka bei gani? elfu hamsini. Mimi eka nilikuwa nalima kwa siku hizi mbili, asubuhi jioni, asubuhi jioni, eka nimemaliza. Hata wenyeji wa kule walikuwa wanashangazwa, mtu analimaje? Kutokana najifikiria maisha yangu nilivyokuwa na mpaka sasa niko hivi, inakuwaje? Mbona mm. Kwa hiyo nashindwa kuelewa. Kwa hiyo yani hata ule muda kukaa nipumzike mimi sina. Nataka muda wote nilime. Nilifikia hatua kumkufuru Mwenyezi Mungu, walaki wa bilaki na dini yangu ya Kiislamu na nyumba hii kilichowekwa sikijui. Mimi nilikuwa nalima mpaka usiku. Wakazi wa Kiwango walikuwa wanashangazwa. Tunapalia mahindi eka elfu arobaini mimi naweka makuni, kuna makuni mengi, nawasha moto, panakuwa kama umeme, si wali ya juu. Mimi nalima, watu walikuwa wanamaliza eka kwa siku tatu mpaka siku nne, mimi nalima siku mbili, usiku na mchana nalima. Mnaelewa? Nimekaa sana kiwango karibu miaka minne na ile miwili niliokaa Iringa miaka sita. Babangu akasiliana na mimi. Kutie, eh? upo wapi? Nikamwambia kiwango kiwango analima barua. akanambia rudi mwanangu. Nikatoka kiwango nikarudi kwa baba. Kufika babangu akanambia mimi naumwa. Pole. <laughs> Sasa sasa Pole sana brother. <laughs> Baba kana mimi naumwa mwanangu nakufa. Lakini kama nakufa, achana na biashara zote za utajiri. Chukua bodaboda hii nakupa. Uendeshe mwanangu maisha yako. Mimi nikachukua bodaboda seriloji ya zamani. Ndio nikaja naye hapa chama unapopaona. Nilipokuwa zamani naishi na uza mkaa mpaka nikavamiwa nikachukuliwa pesa milioni nane mi ndio nikajiunga kwenye kile kituo ambacho hata wewe dada ulinikuta pale. Nikaanza kuendesha bodaboda, nikaendesha sana, nikaendesha sana, nikakonda tena, nikakonda sana. Nilipotoka kufika Ilala, nilikuwa na wenzangu nafanya nao biashara mkaa. Waliponiona wakanambia, mzee, mbona umekonda? Nikaeleza jinsi maisha yangu yalivyobadilika. Wakaniambia, sikiliza, hiyo bodaboda alikupa baba yako, japo upeleki hela, ni ya kwako, lakini ndio inakukondesha. Achana na hiyo bodaboda. Wewe sasa kama ulikuwa tajiri, sasa hivi ni mtu wa kawaida, kuwa kama sisi, chukua bodaboda ya mkataba mpya, ili na wewe ufanye kazi kwa raha, kwa sababu hii bodaboda ukifanya kazi mara unaenda kwa fundi, ndio inakukondesha. Nikawasikiliza wale vijana, nikachukua pikipiki na nikarudisha nyumbani kwa baba. Baba yangu umauti ukaumemkuta akafa, nikabaki mimi sina mshauri. Nikaja nikaingia mkataba bodaboda, nikaanza kuendesha, nikaanza kuendesha, nikimaliza mkataba wa mwaka, nampa dereva huyo. Kijana ni mmoja hapo, alikuwa anaendesha bodaboda yangu, naendesha naingia mkataba mwingine, mpaka nikafikia mkataba kama bodaboda tisa kuwa nazo pale, hata wale wenyeji wote wakufikia hivyo. Mimi nipate bodaboda tisa, nikaanza sasa kutafuta mke, sina mke, nahangaika, nikauza bodaboda mbili, nikaoa huyu pia alikuwa anamfahamu mke wangu, dada mdogo tu nimemuoa, kaishi naye kwa muda kama miaka miwili, nikaachana naye kwa sababu yule dada sio kwamba labda alikuwa na makosa zaidi. Yeye kosa lake, mimi nilikuwa na watoto, yeye alikuwa apende watoto wa kufikia. Umeona? Kwa hiyo nilipomwona hataki watoto wangu, nikaona sina sababu akuishi naye, sababu mimi watoto wangu ndio watu ambao wakulisi mali zangu. Yeye anawakataa, hatuna hata ugomvi tuligombana, lakini yeye hawapendi watoto. Umeona, mtoto anaenda shule hataki kumpa hela, kwa hiyo nilivyomwona tu mambo yake na ni vile ya kutafuta hela yeye, nikaona tu mwanamke huyu niachane naye. Sasa mwanamke nikaachana naye, nikabaki tu mimi kama mimi. Mpaka hii leo bado nipo kwenye boda boda. Kwa kweli nikiingia hivi, hata juzi mwenye nyumba alinipa notice. Hakujua kama nina majumba. Mimi bado ninavyo vibanda, sina nyumba, nina vibanda. Anipa notice kisa anandai shilingi elfu moja ya kalo na maji kwamba nilishindwa kutoa elfu moja akaamua nipe notice. Mimi nilisikitika, nikaingia ndani nikalia sana. Kasema usilolijua sawa sana usiku wa kiza. Ndio maana watu wanasema usimdharau, usiyemjua. Mimi nina mabanda huko shamba. Na watu wanakaa, wanalipa elfu nane, elfu kumi. Inafika mwisho wa mwezi mtu hata simuulizi. Yeye mwenyewe tu atanitumia kwenye simu. Leo anafikia kunipa notice kwa shilingi elfu moja. Kweli wenye majumba wa Dar es Salaam. Sawa, yote ndo maisha. Kwa kweli mimi sasa hivi nimefikia hatua ya kupanga na topewa notice kwa shilingi elfu moja nadaiwa. Kwa kweli iliniuma sana. Hata sasa hivi mtu akija akiambia bwana kuti upo, nikitoka nikumwangalia, wakati mwingine nakuwa na simanzi fulani, bwana niko hapa sasa hivi, nimehamia hapa, lakini nakumbuka hali yonikuta, sihitajiki kumwambia mtu kwamba bwana mimi kuna moja mbili tatu, hapana. Lakini maisha yangu yamefikia hatua sasa hivi siko sawa. Hata wale nilikuwa watuma zamani wanakuja wanashuka hapo stendi chama na wabeba na bodaboda, mtu anajisikia vibaya. Kuna kijana mmoja anakaa hapo juu anauza machupa ya Uhaya wanaokota okota wateja wanaenda wanamuuzia. Akishateremka pale stendi akinikuta mimi kwake kutoka pale kumbeba kwa boda boda kufika anapoishi ni shilingi elfu moja lakini kisha mbeba nikifika kule anatoa elfu tano alafu anakuwa angalii nyuma anaondoka. Umeona, kuna siku alijaribu kuwapa historia, jamani, huyo mnaokuwa naye mwangalie, ni bosi mkubwa watu. Ah, ana nini huyu? Ana nini huyu? Ana lolote? Sisi tunamjua yeye tu zaidi kuliko wewe. Yule kijana anaondoka zake kwa sababu anakuwa hana muda kuwapa historia. Lakini bwana, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka hii leo nipo. Mm. Lakini sina raha kwa sababu mtu niliokuwa na pesa mpaka sasa hivi hata shilingi elfu thelathini ya kwangu mwenyewe sina. Kwa kweli tunapoishi tujue kama kuna kuzaliwa, kuna kufa. Umenielewa bwana? Na kuna kuoa na kuna kuolewa na kuna kutajirika na kuna kufilisika. Mpaka hii leo mimi sina hata mia wakati nilikuwa tajiri mkubwa sana, sio milioni ishirini kumi na tano ah, nilikuwa pakubwa sana. Hizo pesa nilizokwambia siku ile amechukua milioni kumi na mbili sio kwamba ndo zilikuwa zile tu, hapana. Ile ni pesa ya mpunga tulouza, ina maana mi nilikuwa nishughulisha na biashara nyingi tu, umeona lakini ile iliyochukuliwa ni ya mpunga, na hapa nichukuliwa milioni nane. Sio kwamba labda ndo niliishiwa, hapana. Unaona, nilitoka ngenda tena Buguruni, kafungua biashara na nikakaa kwa muda mrefu sina kazi, lakini kwa natumia pesa zangu mpaka sasa hivi nimefilisika, sina kitu. Yani nahitaji hata mtu aniambie bwana, we fanye mpango upate kazi, na mpaka najuta kusema kwanza, kwa nini sikujifunza kazi ya udereva magari? Ingeniokoa katika maisha yangu, lakini kilichokuwa kimenichanganya mimi saa zile naendesha ile baskeli kwenye mambo ya mashindano, najikuta baskeli naendesha hivi. Je, gari nikiendesha mimi nitaua au nitakufa haraka? Ndo naingia ujinga mpaka leo mimi najuta. Ningekuwa dereva wa gari, ningeomba kazi sehemu yote ili niendeshe gari kwa umri nilionao. Mpaka sasa hivi mimi umri huku wa bodaboda, kwa kweli naendesha, nifanyeje? Lakini natamani kama yoyote atakayetokea mfadhili wa serikalini, mtu wa kujitegemea mwenye maisha yake, aidha anaweza kujua tu bwana Kotikavu nimpeleke kwa nani akapate kazi, hata ya ulinzi, yani aina yoyote kazi kidogo, kunipatia hela, mimi ningeshukuru bado umeniuliza ndugu yangu mimi ni mwangu ndo hayo kaka kama kwanza kwanza kwanza pole eh bwana asante namshukuru Mwenyezi Mungu sawa ni sehemu ya maisha na kama ambavyo mwanzo ulikuwa huna ukazipata na zikaja kutoweka katika mazingira ambayo umetaja inawezekana ukapata tena kwa sababu kuna watu wanapata na hata zaidi ya mara moja wanafilisika mara saba mara kumi na bado wanaendelea tena kuzipata kwa, kwa uwezo wa mwenyezi mungu unaamini hilo Kweli kabisa hilo naliamini kwa sababu nasema naliamini. Mara ya kwanza nilikuwa na maduka nikavamiwa, nikachukua milioni kumi na mbili. Sikukata tamaa, nikahama nikajapata Ndale, Dar es Salaam, nikafanya fanya na kazi, nikapata tena hela zikarudi, wakachukua milioni nane. Sikukata tamaa, nikahamia Buguruni, zikarudi tena. Umeona, nikafanya kazi, nikapata kesi ile, nikaamua kuachana na biashara kutokana na ushauri wa mzee. Kwa kweli hiyo kauli yako unayosema, na ndio maana unaniona sichoki hivi mm, unavyoniona na kesha na bodaboda kila siku na miaka kama saba sijawahi kulala kama wewe unalala mpaka asubuhi, unaamka, unachukua mswaki, unapiga, unasukutua, unatoka nje, unavaa ndani, unaendelea na kazi. Mimi sijawahi mm. na mwaka wa saba nalala mapema saa tatu mpaka saa sita naamka, nachukua bodaboda yangu naenda kwenye mabao na kesha mpaka asubuhi. Nikirudi asubuhi naika bodaboda yangu nalala, ikifika saa saba saa nane naamka naenda kula kama mantilie, naendesha bodaboda mpaka saa mbili usiku naenda kulala, saa sita naamka tena. Lakini kulala mimi mpaka asubuhi sijawahi. Pole, nikurudishe nikurudishe nyuma sasa. Sawa. Ume, umeanza safari yako ya kimaisha ukiwa pale kitu ambacho kilikutoa nyumbani ni maneno ya baba kukwambia unatembea na mama yako akakufukuza ukaondoka ukaenda kwa bibi upande wa mama kwa mujibu wa maelezo yako sao, sao. ile so iliishaje ile so na baba mm. basi unaambiwa ile so ilivyoisha kwanza linisababishia matatizo mpaka hivi katika maisha yangu mm. hapo Tandale chama unavyopaona, yani nuksi nilipewa na marehemu babangu mm. pale babangu yaliisha moja kwa moja pale pale, hakuyaendeleza mm. tena mm. na mimi tu nikawa namchukia mtu akishakunywa pombe, simuhitaji kuwa na ukaribu naye mm. lakini cha kushangaza sasa hivi hapo chama unapopasikia mm. nimeshapata kesi kama tatu za kuambiwa natembea na wake za watu mm. kuna jamaa mmoja anaitwa mm alinifuata pale kijiweni na kunambia mjomba, mimi nakuheshimu mjomba Kutikavu. Mm. Unamtaka mke wangu mpaka anakuja hapa anataka kwenda kwenye supu Vingunguti alfajiri, wewe unamkimbiza na bodaboda yako. Mm. Ni kitu mpaka kimenishangaza katika moyo wangu. Mm. Nikamwambia mimi kwako nimepanga mwaka miaka karibu miwili nimekaa. Ulishawahi kupata shutuma hizo? Anasema sijawahi kupata. Mm. Iweje sasa nimeama niamuona hapa stendi ndio nimtongoze, anasema mke wangu mimi kanambia. Nikamwambia mimi nataka ustazi aina yoyote atusomee kitabu, anipe juzuu, anipe msaafu, mi nishike. Mi sijawahi kufanya vitendo vya namna hii hata siku moja. Yule bwana akakataa. Mm. Akasema mimi hilo jambo mke wangu ananiambia mimi namwamini. Mimi sikulizika, nikatoka pale mpaka kwenye baraza la kata mm. Tandale. Yule bwana akaitwa. Yeye akazungumza vile vile. Mm. Akasema mimi na mke wangu namuita. Mkewe akaitwa akasema kweli yule baba mimi ananisumbua sana. Mm. Ananitongoza, ananitaka, mimi simtaki. Anakuona anazungumza pale ukiwepo eh, kaitwa pale kwenye baraza la kata, anahakikisha kabisa kutoa ushahidi mm. kusema huyu mimi ananitongoza, ananitaka muda mrefu, mimi simtaki. Mm. Nikaamua kumwambia mume wangu. Wazee walokuwa pale wakashangazwa sana, we mama ni mwanamke, ukitakiwa kweli umetakiwa, uruhusi kumwambia mumeo we ni mgombanishi. Basi yule mama akaitwa, yule dada akapelekwa pembeni na wale kina mama wakamsema sana, wakasema ili shauri tunaliahirisha mpaka tarehe fulani wakatupiga date kwa siku ile. Siku nyingine mimi nilipoenda nikaitwa confidential yani. Mm. Kwamba ile sisi tunakuomba lishauri wewe liache. Mm. Usiliendeleze. Wewe si ndio mlalamikaji? Mimi naomba lifute hili. Sababu mwanamke mbaya atakutia aibu zaidi kutokana na ushahidi anautoa. Mm. Basi mimi nikaomba ile baraza pale nikafuta kesi ile. Alitoa ushahidi wa aina gani? Ushahidi aliotoa anasema anahakikisha kwamba mimi namtaka kweli. Ana ushahidi wa vielelezo? Hana vielelezo wala meseji wala aina yoyote, ila kauli zake anasema ananitaka muda mrefu na yeye ndo mlengwa mumewe kaleta kare mashtaka, au sio? Yeye ndo shahidi. Kwa hiyo yeye ndo kaja katoa ushahidi wake, anasema anataka kweli. Mimi nikashangazwa, huyu mama vipi? Hiyo kesi ya kwanza eh. Kwa hiyo mimi nikakumbuka mm. kusema mimi nasema tu alhamdulillah, ili jambo kuisha. Kanisingizia baba yangu au sio bwana? Mm. Kama nuksi kanipa mzee wangu hai wake, aina mimi natembea na mama yangu. Kwa hiyo na hili limetokea, mimi niseme tu alhamdulillah, nishukuru Mungu mm. kwamba nimezaliwa, mengi yataonekana mbele yake. Mwenelewa bwana? Mm. Nikakaa nikakaa juzi juzi kuna kijana anaitwa Musa. Mwana, lakini nataja hiyo jina mwanzoni, sihitaji kutaja mengi ili watu wafahamu kwa sababu ni mtu jirani. Mm. Mwanamke wake anakuja, anataka bodaboda, mimi nambeba. Siku nyingine anatoa elfu tano. Nauli anapokwenda ni shilingi elfu moja. Inabakia shilingi elfu nne kwangu. Naambia mimi dada, ndio naamka. Nataka kwenda kukesha saa tatu inaamka. Kwa hiyo change sina, anambia kaa naye, kesho utanipa, nampeleka paka kule. Asubuhi yule dada siku ya pili yake anakuja tena kuhitaji bodaboda, anamkuta bodaboda mwingine. ni bebe change yangu anaye babu. Yaani mimi sasa hivi baada ya kutikavu sasa natumia jina la babu kutokana na umri nilionao. Bodaboda yangu nimeandika babu, hali maarufu babu. Ana, anambeba anamwambia elfu moja yako nenda kachukue kwa babu kwa sababu kuna chenchi yangu. Anakuja kweli babu, yule dada alikuja hapa mkewe Musa, anakudai hela. Nikamwambia kweli anandai, asema unipatie elfu moja shika Kumbe ile picha, yule bwana akaambiwa mume mkeo anakwenda kazini, analipiwa pesa na babu. Bwana ikaanza mtafaruku ndani ya nyumba, mke na mume. Yule mwanamke akanifuata mimi, babu, mimi na mume wangu tuna moja mbili tatu, yani tuna utofauti ndani, hatuelewani, kisa wewe. Kwa lipi? Akanieleza huo mlolongo, nikasema da, jamani, yule kijana anambii mimi, angeniuliza nikamweleza alivyo. Mm. Kwani wewe mume umwambie? sema nimemwambia kwamba mimi niliacha shilingi elfu yangu kwa babu akawapa mabodaboda kama wawili, ilobaki chenji yangu ndo akanirudishia. Basi yeye anahisi kwamba wewe unanilipia mimi bodaboda ninapokwenda kazini kwa sababu umetuambia baba yako alikwambia uende kwa wataalamu tofauti tofauti. Sawa kabisa, tena hapo ndo uliponikumbusha, yani maana hapo sasa nataka nikupe habari ambaye inahusiana na jambo hilo, tena utanikumbusha mbali sana mm. Kipindi mimi naendelea na mambo ya mkaa, nilivyokwenda kijijini nikaambiwa hapo mbele kuna bibi anamkaa, lakini bibi huyo yule mwenyeji wangu ananipofikia anaambia mimi sitaki nikupeleke, mm. nitakuonyesha njia, pita hiyo njia mbele, utakuta mtu anatengeneza mkaa, utaongea naye sawa. Mimi wakati huo nimeshatoka Tanga, niko mzuri mzuri kweli, mm. yani nimeikinga. Basi nilipofika, nilipoenda ile njia, kichwa kikaanza, nikaanza kusimka, mm. nikaanza kusimka macho akaanza kama yanataka kutoka machozi. Nilipoangalia hivi nikaona watu kama saba wamevaa nguo nyeupe sanda, na bibi yuko pembeni. Wale saba wote wameshika machepe, ndio wanafukua mkaa. Umeona? Mimi nikageuka nyuma, nikaanza kusema hodi hodi hodi, bibi. Nilivyogeuka tena, isi eh, nilikuwa nimegeuka, nasema toka, Nilivyogeuka tena sikukuta wale watu wote, nikamwona bibi peke yake mm-hmm, karibu asante ah, bibi mkaa una, una, ngoja nikuzimie lo bibi yangu jua kali na uko peke yako lo hey, bibi mkaa ungepata shoti ngoja nikachukua chepe zipo saba za watu saba lakini sikutaka kumwambia hizi za kina nani sikutaka kumjulisha kwamba kuna vitu nimeviona mimi nimefundishwa mambo mengi kachukua chepe lile nafukia moto ule nafukia moto we nani oh, bibi we ngoja nikusaidie bibi yangu oh, kaza kufukia, kwanza kufukia mkaa, kafukia vizuri. Bibi, una maji wewe ya kunywa ninyi? Mimi nilipo jasho chapa, nikavua shati, nakwambia jasho chapa, moto umenileva. Bibi akanipa maji kwenye birika, unajua birika mm. akanipa kwenye birika, anataka kutafuta kikombe ngapi anipe na kunywa hivyo hivyo, sio nyumbani zipo birika. Nikachukua maji mimi nakunywa kaka kaka, nikanywa, nikampa birika bibi, wewe nani kama mimi ndo tajiri kutikavu Hmm, muongo. Tajiri naye anafanyaga kazi kama hizi. Matajiri wao kwanza wakija hata wenzio hata umu hataki wanaogopa mivumbi. Nikamwambia, "Ah, wewe bibi yangu niache kukusaidia." Eh, utajiri huo huko mjini niache kukusaidia. Bibi unaambiwa alifurahi, alifurahi. Yaani kwanza hakujua kama nimeona kile kitu. Mm. Umenielewa? Bibi alikuwa na misukule. Yule bibi ndio maana yule mwenyeji wangu alikataa kunipeleka. Wanamjua tu wote wanamuogopa. Mm. Unaona? Mimi pale nikakaa naye bibi, bibi, umepika nini? Akasema mimi nimepika muogo, lakini huo muogo hata ukufai kula. Kwa nini? Mm. Wewe unakaa wapi? Ngambia mimi nakaa mjini. Mm. Mm. Muogo wangu naujua mwenyewe. Ngambia umepika na ndimu. Awe umejuaje ndimu? Ngambia ah, mimi ndio ndimu naijua, naipenda kweli. Mm, mm. Bibi akachukua vile viji muhogo akanipa hicho kibakuli, kama wewe unatoka mjini uweze ukala mm. kichafu. Akimi hata nipe na pilipili nakula na pilipili nakula, yani kwanza nampa ucheshi asijue kama siri yake nimeigundua, yani ile misikule nimefanya nini, nimeiona. Kwa hiyo mi nataka ajue tu mimi nimemuona yeye, na nijue mimi mwili wangu kukomaa, mwenielewa bwana basi asijue kama nimekomaa. Ina maana wewe kama mwili wako huna kinga, huoni mambo yale yale, si majini yani ameua watu, amewaweka ndani misikule ile. Kwa hiyo wewe mtu kawaida hivi ukija uwaoni wale Mtu mwenye kinga kama mimi ndo unaona. Mhm. Kwa hiyo mimi sitaki ajue kama mimi na kinga, kama nimewaona wale, itakuwa kama nimemfichua siri yake, mhm. unaelewa? Basi tuikala muogo na yeye anakula, bibi zatika pilipili hapa, ndimu na pilipili, anazatika anakula, yani kwa furaha akafurahi. Haya chakula chake kama siogopi wala nini, nimejikinga. Kama kitu kimewekwa kitu hakiingii hapa, nitakohoa, utashangaa kikadondoka. Mbona nakwambia tunakula hapa mimi na yeye, nipe tena maji na kunywa. Haya bibi, mimi mkaa na utaka, ah, mkaa wangu umeupata. Mimi si yeye kuona tajiri iko namna hiyo apige kazi hapa. Umenifikiria mkaa wangu? Huu mkaa wa kwako. Matajiri wengi nimewakatalia na kipindi hicho mkaa alimasi. Mm. Nielewa bwana ni yaani ukiupata ukiuleta Dar es Salaam hata huko huko ufiki. Mbezi wananunua kule kule. Basi bibi yule bwana tukafurahiana, akamwambia bibi, nikwambie kitu, kesho usifanye kazi, usije we njo saa nne nawapa hela watu huu mkaa watafumua wao itanuli yaani we ukija hapa mchana tunafikia kujaza ushapoa mkaa sasa hela hiyo anakatwa nani kaambia ah, ukatu wewe hiyo natoa mimi yaani nimekupenda katika ma, mabibi yote nimewaona roho yangu kwako imefika <laughs> anacheka nikamwambia bibi hivi wewe huna mume mume mume wangu kafa alikuwa anaitwa nani mavuno niambia mavuno, mimi nikashtuka. mbona umeshtuka? Nikamwambiaje, baba yangu alikwaga ameibiwa ndani, dada yetu amechezwa ngoma, amepata nguo nyingi, lakini zikaibiwa. Kwa hiyo baba akatafuta mganga mavuno, akamleta nyumbani. Kumleta yule mganga, tukasema tunataka wale watu walioiba wafe. Mavuno alivyofika pale, akasema tafuteni mjusi. Tukatafuta mjusi juu, tukampata, akampasua akamweka dawa, akatoa sanda, akamshonea, akatengeneza jeneza, akamwingiza, tukambeba kama mtu amekufa, tunaenda kuzika njia panda. Tumezika, akasoma Korani, sisi tunasikiliza huyo Mavuno. Tuliporudi nyumbani, akamwambia baba, mimi naondoka, lakini kuondoka kwangu atakuja mtu aliyefanya hivyo, atakuja kukuaga. Akikuaga ujue ndo utasikia mafaa yake, ujue ndo alofanya hivyo. Basi yule Mavuno alivyoondoka, hata siku tatu hazikufika, tunashangaa jirani yetu mzee mmoja anakuja kumwambia baba, bwana mzee mwalimu, mimi nimekuja kukuaga na safiri bwana, nimechoka kukaa nchi hii. Ah, unasafiri eh? Sasa kwa sababu ushapanga safari yako, sawa, nenda naenda Ngerengere huko, sawa. Na sasa Ngerengere kule na babu yetu anaitwa Kipego, yeye naenda kufikia maeneo yale yale, sawa. Basi yule bwana alipoondoka, hata siku tano hazikufika, tunaletewa habari Yakobo amekufa ndo tunasema ha, yule mzee kweli mavuno kiboko huyu ndo alikuwa mwizi wetu jirani yetu kwa hiyo bibi ndio mambo naambia mavuno mwenzio nikakumbuka mbali asema <laughs> kweli ule mji wa mavuno ndio yeye huyo alikuwa kiboko mambo kaniachia yani nakupa siri tuko wawili nakwambia nakupa siri mm. hey. Eh, Kambia bibi unanipa siri nami utanisaidiaje Hmm. nyie watoto wa sasa hivi uambiwe kitu ukaseme kama bibi mimi sisemi mwenzio bibi nina duka lakini duka langu halina chochote kwa hiyo nataka unipe mambo kanaambia wewe eh, ngoja nikupe mambo njio nyumbani kwangu nitakwambia menki njio jioni kama saa moja zunguka saa moja uje sawa kazunguka saa moja nkaenda akanambiaje mna duka akaambia ndiyo mimi nataka nije kukulogea vitu vile kwenye duka visivyokoshwa. Unavijua kama ndio vitu gani? Ngano ukimpimia mtu hawezi kwenda kuosha, anafikia kuitumia. Sukari haoshi, anaenda kuitumia. Umeona? Mchele ndo anaosha na maragi anaosha, mafuta kula pia yaosha. Sasa nakuja mimi nikupe mambo wewe. He. Haya bibi, lini? Leo inakuja nakuja saa ngapi? Saa sita. Sasa mimi najiuliza, napokaa mimi kwenye duka langu na anapoishi yeye kwa miguu masaa manne, alafu poli nikufuata na baskeli, ah, mimi nitakuja mwenyewe. Hmm. Anakujaje? Mm. Lakini andalie kula, anakuja kula huko huko. Kaambia haya, nikaja nikamwambia marehemu mke wangu hai wake, pika chakula na mgeni na demu huyo mzuri hatari, anakuja pika chakula chetu tule, mwandalie kwenye hotpot. Male mke wangu alikuwa na wivu. Na mimi nishafundishwa mambo mengi sana na baba. Huwezi kumwambia kuna mganga anakuja. Yule mtoto mdogo mwanamke, au sio? Hii siri. Nikamwambia kuna demu wangu anakuja mzuri hatari. Tayari atakuja usiku. Basi nakwambia tumekula, chakula chake tumekiweka na kuku, tumefunika, tumelala. Usiku saa sita kama alivyosema, saa yetu inalia pale saa sita. Ngo ngo ngo. Mimi natoka namkuta hakuingia hivi navyojua mimi siaji kama hivyo unavyokuja alijigeuza akaingia kwa nyuma hivi mm. ndo akafikia kukaa mke wangu yuko hapa kaka kitandani kalala yeye akaja kukaa hapa kwenye kiti tunaangaliana kambe mke wangu mgeni wangu ndo huyo mchumba wangu mmoja mfupi hayo macho ukiyaona wewe unaweza hata usimwangalie mara mbili usinyeme alivyo chakula akasema chakula changu nakwenda kulia nyumbani ngoja nikufanyie kazi yako. Haya, twende dukani. Mpaka dukani. Bana, duka ndo hili. Haya, ngano iko wapi? Sukari iko wapi? Hiyo hapo. Akachukua kichupa chake akaingiza kidole chake, katoka kimeloa, akaingiza kidole kwenye sukari, ika hapa, akanichanja hapa chachacha na kiwembe akachukua hizi akapaka hapa. Haya majimaji ambayo yalitoka humo kachanganya na sukari na ngano na mafuta ya kula, yote kachova chova akaanza akaanza kunifanya hivi, wewe ni mnoga, mnoga ni jogoo, jogoo anasikika dunia nzima. Katika nyumba hakuna mkubwa zaidi ya jogoo, watu wote mmelala, naanza kuamka jogoo. Leo wewe kutikavu, nataka usikike dunia nzima kama anavyosikika jogoo, mpaka Ulaya wanamjua jogoo. Jogoo ni mnoga, mnoga ni jogoo. Leo hii nataka bwana kutikavu, kila anapopita biashara yake ijulikane, mambo yake yajulikane. Wewe ni mnoga, mnoga ni jogoo, yaani ujulikane kama jogoo. Kila pembe unaipita, kila kona unaipita, ujulikane. Duka lako lipendwe, biashara zako zote zipendwe, we mwenyewe uwe na sudi ya kupendwa. Basi anafikicha anatia kwenye sukari, anafikicha anatia kwenye mafuta kula, anafikicha anatia kwenye ngano. Mke wangu yuko kule haoni tayari akanambiaje hapo kwanza kabla tujaendelea umeniacha kidogo wakati anatia kidole kwenye unga umesema kwenye sukari maji yalitoka wapi yaani kidole chake alianza kutia kwenye kichupa chake cha maji kichupa kina dawa mm. kwa hiyo kilivyotoka kile kidole sikimeloa Ah, kwa hiyo alivyoweka kwenye unga kikatoka na kama unga kidogo. Eh, eh, anachofa unga, ule unga unanasa. Mm. Anachofa sukari inanasa. Mm sasa ikinasa anatoa afu anaweka tena kidole ki chake yaani, kwenye eh, yake tena. Anatoa anaingiza kwenye ngano, anakuja anafanya hivi. Mm. Umeelewa? Mm. Anachova kwenye sukari, anakuja anafanya hivi. Mm. Anachova kwenye mafuta kula, anafanya hivi. Umeelewa? Mm. Ndio anafanya hivi kwa kichanganya changanya chanja hapa. Mm -hmm. Hivi vitu vyote hapa anafanya hivi. Mm. Ndio anaanza kuongea maneno yake. Mm. Wewe ni mnoga, mnoga ni jogoo. Jogoo anasikika dunia nzima. Mm. Leo hii huyu bwana nataka ajulikane dunia nzima. Yoyote atakayekula vitu hivi basi avifuate kwenye maduka yake yote yaani kila kikisha nafata kingine hiki na kingine atakachouza huyu bwana kisibaki kama watavyonunua hawa watakayenunua hivi vitu basi wanunue biashara zake zote kaongea maneno yake yote na huyu bwana ajulikane sehemu yote apendwe awe na upendo kama ni mnoga mnoga ni jogoo anaongea hivyo akamaliza akanipa kichupa akanambiaje naona hii mm. asubuhi unapotaka kutoka mm. unachova hivi na kidole chako unafanya hivi mm. unapaka unaondoka zako sehemu yote yenye tatizo mm. chukua paka nenda utaona kazi yangu kaambia sawa bibi bibi yule akafanya nini akaniaga anaondoka mi naambia nikusindikize ah, ah. niache akatoka tena kwa staili ile ile kinyumenyume akatoka mi nikafunga mlango swali hapo yeah. ulimwelekeza kuja na alifikaje na kwenye kuondoka aliondokaje alipoondoka ulimwangalia pengine anaondokaje ana usafiri gani bibi alipokuja mimi nimemwambia anakaa kijiji fulani mm. hapajui sio mtembezi mm. sikujua kapajuaje mm. na usafiri aliyoutumia mm. niliongea na baba yule bibi nimemwambia mkewe mavuno nilimpa stori yote baba mm. akanambiaje huyo mkewe ndio hatari yule mwanamme vitu alikuwa anapata kwa mke, mimi niliambiwa kama umempata huyo mwanangu mambo yako atakwenda safi. Nikamwadisia kama anakuja usiku, asema huyo anakuja kwa usafiri wa ungo mm. watu wabaya wote wachawi wanakuja na usafiri na ungo mm -hmm. hawaji kwa usafiri wa pikipiki wala baskeli mm. huyo wala anavyokwambia atakuja haji kitoto, anakuja kikubwa, huyo anaruka mm. kwa hiyo hata alipofika pale mimi nimeshajua, baba akaniambia huyo anasafiri vipi na ndio maana sikutaka mke wangu kumhadisia yote kwa sababu wanawake leo mnapoelewana mnaongea vizuri, siku mmeachana, anaweza kukaa kwenye hadhara ya watu akakuchambua we mshirikina, we ulikuwa unaleta wachai wanakuja na ungo, umeona? Sasa bae mimi tuendelee. Baada ya kutoka bibi yule akatoka, mimi nikafunga mlango mm. nikakaa. Asubuhi mimi nikatoka nakwenda katika shughuli zangu Nichukua basikeli yangu naelekea kuchukua mahitaji ya duka, si ndio? Mm. Nilipofika njiani nikakutana na dada yangu anatoka Dar es Salaam. Kaka anakuja nyumbani, vipi? Buguruni. Mahakama Buguruni najua ngamba naijua. Mdogo wako amewekwa ndani. Amewekwa ndani amempiga mkewe. Mkewe amelazwa hospitali ya Amana. Yeye anafanya kazi pale soko la Buguruni. Uongozi wa Buguruni sokoni umeenda kufuatilia swala lile mahakamani. Mm. Kwa dhamana imeshindikana. Kwa hiyo sisi tukakumbuka tumfuate kaka. Nikamwambia nisubiri hapo hapo. Wewe mwenye basikeli Kaa hapo hapo na dada yangu, mimi narudi nyumbani. Nikarudi mpaka nyumbani. Alivyonielekeza bibi, nikaenda kwenye kile kichupa. Wewe ni mnoga, mnoga ni jogoo, jogoo anasikika sehemu yoyote, kuku wote wanamsikiliza jogoo. Mimi natoka na kwenda kwenye mahakama, hakimu anisikilize, yoyote nitakayemkuta anisikilize, akili sauti yangu mimi jogoo. Jogoo apingwi na kuku aina yoyote. Nikapanda basikeli nikaenda nikakuta na dada, twendeni mpaka Buguruni. Fika Buguruni nikakuta umati wa watu pindi kama cha saa sita. Dada ifika kama mida saa tatu tatu kule. Saa sita nafika pale, habari zenu, safi. Huyo ndo nani? Anasema huyo ndo kaka yake, kijana ndo katoka kijijini. Ah, kaja tu kama kujisumbua tu. Wazee wanaongea, wazee wa soko ambao wanahangaikia pale. Nikamfuata polisi, habari mzuri wa kike. Nikamwamkia mkubwa kwangu, naomba nimuone hakimu. Yeye yeah, akanishika mkono, watu wote wakashangaa, shika mkono mpaka ndani Mheshimiwa hapo. Mheshimiwa, habari yako? Safi. Habari ya kazi? Mimi nimetoka nyumbani nimekuja hapa kumfuatilia huyu mdogo wangu Cheusi, naomba apewe dhamana. Hakimu akunyanyua sio kunitazama hivi. Anamwambia karani, hebu mpeni dhamana huyo baba aondoke. Mimi navutwa pembeni kwenye meza yake, yake pale naandikisha naandikisha, anaitwa Cheusi Mangala, anatoka namchukua mdogo wangu, natoka na nje, waliokuwa nje wote wananiangalia wazee wa soko la Buguruni wananiangalia, huyu ndo nani? Huyu ndo kutikavu. Mm. Wazee wananiita, ngambia sina muda kuongea, tutaonana siku nyingine. Najua kwamba wanahitaji niwahadisie nilitumia mbinu gani mpaka nikaweza. Mm. Wakati wao na mahakama Buguruni sokoni na, na pale mahakamani ni karibu, na wao ni wazee wa soko, ina maana wana wasfa, walitegemea wao wataweza, wameshindwa. Itakuwaje ningekuweza mimi kijana mdogo? Umenielewa? Na mimi sasa sihitajiki kuwa sehemu kama ile kutoa habari zangu. Mimi tu nimemwaga mdogo wangu na dada, mimi naondoka, mimi naondoka. Kwa kweli ndipo nilipoanza kujua kweli dawa za Kiswahili zipo. Mm -hmm. Kwa hiyo umeniuliza bwana, ilivyokuwa ndo hivyo hapo ni kwa huyo bibi eh. mzigo eh. pale uli, uliendaje sasa ukaja ukachukua mzigo ule uka ukamwambia kwamba utakuja wewe utawalipa wale watu kila kitu biashara ukaifanya vizuri tu bila shida au ilikujaje ikaishaje na yule bibi hakukujua wewe kwamba umeshatoka kwa kwa waganga sehemu nyingine? Ah, bibi hakunijua kama mimi nimetoka kwa waganga na bibi hakunijua siku ile kama nilimkuta na miskule. Mm. Kwa sababu ni vitu ambavyo nimefundishwa na baba uhai wake. Babangu mimi alikuwa mkubwa sana. Mm. Mimi hapa unavyoona baba kafa kama elfu mbili na kumi na tano. Hmm. Sasa mm. mimi mtoto wa sita mm. nilikuwa na miaka kama hamsini mimi mtoto wa sita ujue babangu alikuwa na umri hata miaka mia au tisini na mm. umeona kwa hiyo mengi alioniambia usipende kuhadisia kwa mm. watu hata hivi umelala umeota ndoto mbaya sio asubuhi unawahadisia watu sio hivyo mm. eh, kwa hiyo mimi niliyoyaona pale kwa yule bibi ilikuwa confidential siri yangu siri sio tena nihadisie bibi yule sikutaka ajue mm. eh, mtu yoyote mbaya ni mchawi umemuona mm. uruhusiwi za habari zake kuzitangaza mm. eh, ukizitangaza umejiengea shari. Kwa kweli yule bibi alizidi mimi kunipenda, tukasaidiana mengi sana. Kila ninapokuwa nimeyumba naenda kwake, bibi hivi na hivi ah, fanya hivi fanya hivi, safi. Mpaka yule bibi miaka aliyokwenda tena na mimi tukapoteana, nikasikia bibi amefariki. mm. eh. Huyo ndio wa pili ulienda eh. na wa mwisho au kuna wengine? Ah, mimi nisema waganga nilikwenda wengi sana. <laughs> Mara ya mwisho nikapata mwarabu mmoja akaniambia, bwana Kuti, eh, maana mambo mengi yanakukutakuta. Hebu ngoja nikutoe kwanza nikupeleke Zanzibar ukapumzike. Mm. Maana naona mara mwengu kana gari umepinduka mara hivi na nini. Hebu tuende kwanza kwa wadogo zangu Zanzibar ukapumzike, ngambia hapana. Mimi nina safari nataka kwenda. Mm. Nikisharudi safari hiyo ukiona matatizo bado yapo, basi nitakwambia nipeke nikapumzike. Unataka kwenda wapi? Nikamwambia nataka kwenda Ngende unapopatikana utajiri. Mm. Nikaende huko nikatoe mashtaka yangu, matatizo yangu ya kimwili na biashara zangu zimegoma, zimebadilika, nimerudi kwa fukara. Mm. Ah, sawa. Basi mimi nikatoka hapa nikaenda Sudani, Temeke. Na hela yangu kama laki na nusu mfukoni. Mm. Fika pale nikakuta magari nikalala kwenye gari alfajiri. Gari linaenda wapi unajua Liwale? Nauli elfu ishirini na tano. Ninakokwenda sipajui, sina mwenyeji. Mm. Ila kwa shida zangu nabidi nende. Basi bwana mpaka sehemu moja na Ngulukulu mchana umefika pale, watu wanakula, kuna samaki nini. Mimi nishapewa siri ya safari. Siri ya safari usipende kula Mm. Unaweza ukala chakula pengine kimepikwa na mafuta sio mazuri, basi ukapata tumbo, ukapata shida sana unakokwenda. Mm. Mimi inapenda samaki, nikawanunua nikaweka kwenye mfuko. Wenzangu wanakula miaka embe, kipindi kile msimu wa embe, mimi nimenunua maembe yangu nimeweka kwenye mfuko. Nimeka uu, kutoka na ngurukuru pale ndo njia panda hii Kilwa Masoko, hii Lindi, hii wale Uu, mpaka Liwale tumefika usiku saa moja moja, kalala asubuhi alfajiri saa kumi na moja vijana wanakuja bodaboda mm. kumbe wale wana waganga mm. akimpeleka mteja kwa mganga mm. anapoa hela mm. kwa hiyo mimi nilipanga niende ngende unakopatikana utajiri lakini kuna vijana wale kama madalali mm. bwana twende ngende ngupeleke kumbe ngende ujisiafika anaponipeleka yeye twende haya nkapanda kwenye pikipiki pikipiki bei gani elfu ishirini na tano nauli ya gari ishirini na tano na hiyo bodaboda ishirini na tano twende Huu msitu mm, mtupu huko unaitwa mpiga miti mpaka mm. huko tukafika tukakuta watu wengi sana mm. fika pale nakwambia tukufika na, na pikipiki ile kaingizwa mpaka uani kama mteja stafu anale vitu anale bodaboda mm. fika pale pishani pikipiki hiyo bibi nakwambia mwingizeni mgeni ndani mimi nikaingia ndani ha kaa hapa mgeni kaeka kwenye kiti nje watu hapo hata mia wanafika ila pale kijana ile kaenda kaongea na bibi anaenda mimi nikaja nikaikiwa mtu kaa hapa juu ya mtu ah eh, bwana eh waganga wapo. Mmoja hapa nikaulizwa, bwana wewe, mbona matatizo mengi yamekukuta huku kuja mda mrefu kwa nini? Kama matatizo gani yalonikuta nakifanya siyajui, nataka kuwajua hawa kweli maneno sijapata na matatizo yote. Ah, wewe ulikuwa tajiri, umechukuliwa pesa, umepigwa mapanga mara kwanza, umepigwa mara pili mapanga, umepinduka na magari magari, umepinduka karibu mara mbili, umegongana na gari uso kwa uso mara mbili. Mbona tunakuona hapa bibi na babu wamekaa hapo hawa waganga walivyokaa toka nilipokuja shakunywa bia kama kama 10 au 15 wenyewe wanakunywa eh si wale wana matatizo gani si ndo maisha yao kwa hivyo yani kila tunapoongea kama kaka chini eh, eh, anafanya hivyo lakini kanaambia yale maisha yangu yote mm. yani alionikuta yote kuna hata moja alilosikosa kulijua mm wewe unakwenda kwa waganga unakwenda kwa watoto uganga uko hapa yani wewe umekuja hapa hutopatikana na matatizo tena mhm ah, akaekewa kaekewa maji kaekewa dawa pekine akaoge kenda uani kakoga bodaboda akaambia msubiri huyu anaondoka leo hii ndio mtu mwenye pesa huyo haya basi bwana nikatengenezwa nikachanjwa nikachanjwa nikatengenezwa madawa nikatengenezwa madawa nikatengenezwa madawa nikapewa nikapewa dawa hii weka bwana unapokwenda mashariti ambayo tunakupa hapa uyasikilize kwa makini tutakupa mashariti haya mawili kwanza unapotoka hapa mpaka unafika nyumbani kwako usisubutu kusalimiana na mtu ukapeana mkono na katika maisha yako huko unakwenda kuishi. usisubutu ukachukua hela ukampa mwanamke demu wako kwa mkono, bwana, utajuta tena, utajutia dunia. Yani mwanamke demu wako kaja ndani, mmepiga stori, mmefanya nini, mmekula tayari, anataka kuondoka, bwana, wewe elfu tatu hii itakutosha mke wangu. Yeye yeah, asijue kwa nini umekataa kumpa mkononi, asijue bwana. Eh, mwekee popote, lakini usimbe mkononi akapokea bwana, ukiweza hiyo ah, bwana, mbona utajiri utauchukulia tena, utarudi hali yako ya mwanzo kupita kweli. Ah, wewe nenda. Nikatoa mimi nilichukua nacho nikarudi. Basi bwana, kijiji cha kule ulipoteremka tu kwenye bodaboda, kila mtu ananyanyuka, wazee wa kule anakuja, salamu alaikum, anakupa mkono. Yaani kama ni vitu wamefundishwa sijajua. Yaani kule niliambiwa nisipewe mkono, wale wanakuja. Mzee mzima anaamka, akujui wala ni. salamu wa alaikum salam sheikh kila kitakunyosha salamu alaikum, wa alaikum salam che basi mpaka nimpanda kwenye gari mimi nikarudi salama, sikupeana na mtu mkono. mm -hmm. Sasa nimerudi huku ndio nakumbuka mtihani wa kule nishapasi, sasa wale huwa huko na mimi sinyi pombe, ugonjwa wangu mademu. Hmm. Asichana wadogo kuja bwana, ah, najitahidi bwana, eh, hela yako hapa. Eh. Haya, inaenda enda enda enda ah, bwana, siku hizi nimepagawa na kitu gani bwana? Ah, Bwana nipe bwana hela nikanunue. Nipe bwana losheni ka light. Mmoja anapenda niwe mweupe. Eh? Nipe hela basi nikanunue ka light. Ziko pale kuna kubwa kuna ndogo. Eh? Tena ukinunua ovyo sasa unakamatwa. Bwana Yesu. Sasa nikajichanganya. Nikatoa mko. Bwana we. Kaka mpaka leo mimi 30 40 mimi natafuta 30 elfu arobaini unajua wewe, mimi sina ndani ila nikifanya kazi hata laki mimi sina. Sasa sijui ndio mambo yale, sijui maisha yangu ndivyo alivyo Mwenyezi Mungu, ndio kishanishusha kiasi hicho, kwa sababu watu wanasema kuna kupanda na kushuka, sijaelewa lakini bwana, huo ndio mtihani wangu wa mwisho kwenda kwa mganga na mpaka haukurudi tena baada ya hivyo. Sijarudi tena mpaka hivi ninawaza kwamba nikikamata hela kuanzia laki ya kuweza kufika kule niende, lakini sasa ndio sina kampani ya kuweza kusema nitapata hela, naipata wapi? Nilijaribu juzi kati kuingia katika mkopo, nifanye utapeli wa mkopo hapo mbele, unipate laki moja. Nimekwenda pale nikajieleza, akasema sawa. Unafanya biashara gani? Bodaboda. Akasema bodaboda, bosi wetu aruhusu. Walishaingia bodaboda hapo, akapewa mkopo kurudisha ikawa kazi, labda kama una duka au mama ntilie. Nikatoka nikaenda kwa mwanamke wangu zamani niliishi naye, nikamweleza mwanzo mpaka mwisho, nataka mkopo pale, lakini nimeona nikushirikishe wewe pale, ndio unaweza ukapewa, ili mimi niwe mdhamini wako. Akanambia sawa basi amna neno tutaenda ile siku ilipofika akanitipigia simu bwana mimi nilipoachana na wewe na mtu naishi naye huyu mtu alitaka mkopo achukue kwa kupitia njia yangu mimi kama hivyo Mimi nikakataa leo hii wewe tushaachana nikuchukulie mkopo kwa staili hii mme wangu akijua inakuaje mapaona hapo mm. hebu mm. jifikirie ungekuwa wewe Kabla ah! Kabona swaibangu kweli unanipenda. Umeniambia neno la kweli. Basi tuache kama ilivyo. Bwana tumeshindwa kuipata ile laki mpaka ileo nasema mwaka huu mimi nikipata hela sehemu yote niende kule, pengine hali yangu itakuwa safi. Hiyo ni imani yako, japokuwa eh. Mwenyezi Mungu ungemtafuta popote inawezekana. Tuachane na huko, turudi pale kwenye tukio la uvamizi wa mara ya kwanza kabisa, na baadaye yule jamaa mmoja mkamkamata, moja kati ya hao tuwaite majambazi, kwa sababu walivamia. Huyo mlimkamata, akakwambia kuhusu mdogo wako na baadaye ukamwambia wewe sikuui. Baadaye yule iliendaje? Alienda wapi yule mliyemkamata? Kesi iliishaje? Mlimalizaje? Na baada ya kumaliza mkaja ukaja ukachukua hatua zipi dhidi ya ndugu yako huyo ambaye alihusika kutengeneza huo hiyo ramani nzima ya kikatili tweet? Ah, basi bwana, yule kijana alipokamatwa pale akajaribu kutaja wenzie, wakakamatwa wawili na mmoja wakawa watatu, wakawekwa lokapu. Kukaa lokapu mmoja akafa kule kule Lokapo, wakabaki watu wawili.